大家好，今天的材料也是非常简单。首先我们有马铃薯一个，然后呢洋葱半个，接下来中间那一叠就是一点点的面粉，然后呢就是肉馅，猪肉馅、牛肉馅都可以，大概一百克左右。然后最上面那一小碗呢，就是我们啊用来做披萨的那那种芝士。好了，那我们现在开始做喽。 我们现在先要把洋葱切成小粒。平底锅呢，开呃中大火，然后倒入一点点的油，不要太多。 然后把它抹均匀之后呢，我们先要把洋葱炒香。 马铃薯削好皮之后呢，我们就把它削成丝。切好丝之后呢，我们现在就可以放入刚才我们炒好的这些肉馅，还有洋葱。好，接下来呢，放上这些。 芝士，还有呃，可以随意放一点点盐，因为刚才我们的肉我什么都没有放盐的，呃，这个我还可以放另外一种芝士，这个也是呃 optional 啦，你是可以加可以不加的，我就比较喜欢这种芝士，所以就加一点点。好了，啊，稍微先拌一下哦。 油啊，什么都不用放，因为刚才我们是用用呃是用油用来煎洋葱，还有肉馅的，所以呢，不要放嗯再放太多的油了。好，这样之后呢，我们可以加入适量的呃这个是淀粉，就是啊面粉，就让它凝固的更好一点点。 好了，我们现在在平底锅放好，然后开记得是要开低火，就是小火。呃，在上面呢倒上一点点的油，然后呢再抹均匀，大概连就是壁上面、侧壁都要。 差不多了，现在我们就可以把刚才所有的混合物倒进去，记得记得是要开小火，然后呢，把它铺平，稍微压一下，哦，盖上。 然后呢，就要看你的呃这个饼的厚度，因为我这个锅是比较小一点点的，呃，所以厚度稍微设大一点点，所以呢，我会设置大概呃五六分钟一边。如果你的锅是稍微大一点点，你的饼会比较薄呢，大概三分钟呃四分钟左右呢就要翻面了。但记得记得是用小火。就时间到了。好，我们看一下。哦，闻到好香哎。 啊，现在呢，我们要把它翻过来，但是呢，嗯，如果你像我一样不会颠锅的话呢，就是要这样子，拿这个锅盖，然后把它，把它这样子轻轻的倒出来，一，然后呢，把锅翻上去，然后呜，这样子，哇，有没有好漂亮？这底面煎的好漂亮，然后也把这把它盖上，同样的大概是煎，嗯。 五分钟吧。好了，时间到了，我们现在关火了。打开一看，哦，好香，好香，哇，有没有？真的很像披萨， <laughs> 对不对？嗯，现在我们就把它上碟，我们找一个大一点的碟子。 哇，有没有真的很像我们平时吃的那种披萨呢？呃，size 刚刚好，就是我们可以切成呃几片那样子。那现在呢，先不要切，因为现在还啊很很软嘛，刚刚煎好，所以我们稍微要等它冷却一下，室温冷却大概十十五分钟之后呢，我们再把它切成一片片那样子。 好了，我们现在要把它切开，看怎样子。哦，我这把刀有点厉害，我觉得。先是从中间轻轻的切下去。哦，切好了，哇，真的很像披萨。咦，我们拿出一块看一下，好不好？ 哇哦，哇，好香哦，超香的，呜，这就是我们今天的欧风猪肉马铃薯披萨，希望大家喜欢，那我们下次再见喽，拜拜。